yung katarin. Oh. Kanta ka rin. Kanta na. sinala ang puso bukas sa pinig ng mga yaka nagsisilo ang lahat ng sugat ang masin Yes. mababaw. Kulit magpapakulay ang Pasko.